Vladimir, it's, you can't help it. You also get conditioned when you live in a <laughs> spiritual community. I ähm, mean, even with John David, you can't help it, yeah? And after a while, you see your stupidness, yeah, that you. Uh, whatever you do, yeah, I mean, you can't help it, yeah. It's just. Also man kann da gar nichts gegen machen. Man wird auch in einer spirituellen Gemeinschaft konditioniert. The hope is that one day you realize how amazingly stupid you are. <laughs> Also die Hoffnung ist, dass eines Tages du erkennst, wie unglaublich dumm du bist. Sort of sort of Und dann geschieht irgendein mysteriöser Augenblick. No Und dann ist niemand mehr da. And you may not have noticed this, but if you look around in the community, we've got a lot of people at the moment who are kind of experiencing this nobody. Also vielleicht ist dir noch nicht das nicht so aufgefallen, aber im Augenblick haben wir ja sehr viele Leute in der Gemeinschaft, die dieses, diesen Niemand oder das man niemand ist, erleben. epidemic of, of um, shaking. <laughs> Wir haben so eine Schüttelepidemie hier. Yeah, many kinds of shaking. Ganz unterschiedliches Schütteln. And as far as I can tell, there's three main kinds of shaking. Und soweit ich das sehen kann, gibt es so drei unterschiedliche Arten des Schüttelns. Aber ich sage nicht, wer wer ist. Weil das ist das andere, <laughs> was man im Himalaya lernt. So anyway, one kind of shaking is some kind of strong mind structures suddenly releasing. Also eine Art des Schüttelns ist, wenn starke Verstandesstrukturen plötzlich äh, sich lösen. You see, so when that happens, when you suddenly see that that's just a, a thought, you know, a pattern, of thoughts. Also wenn du, wenn man plötzlich sieht, dass das einfach nur Muster sind. Like, you know, many people have the idea I'm not good enough. Viele Leute haben ja die Vorstellung, sie sind nicht gut genug. Und die glauben das über Jahre. Also ich habe da ja 47 Jahre lang So you dran can geglaubt. imagine, you know, when you've been carrying this load of I'm not 47 years, when you suddenly see that you that's not true, then a, a lot of also kann man sich ja vorstellen, wenn man so viele Jahre lang geglaubt hat, man ist nicht gut genug und man das plötzlich erkennt, dass man das einfach nur geglaubt hat. It's like you've been carrying this enormous load through your life, you know? Schüttelt es ein, ja. Das ist, als ob man dieses schwere Gewicht einfach immer durch das Leben getragen hat, immer hinter sich hergezogen hat. And suddenly somebody creeps up behind you, cuts a string, and, and then you start shaking like crazy schleicht sich einer hinter dich und schneidet den Bindfaden durch und da schüttelst du natürlich wie verrückt. So we have some of those going on. Also da gibt's äh, ja solche gibt's. And some people call that Kundalini rising, I think. Something like Kundalini rising. Und einige Leute nennen das das Erwachen der Kundalini. Of course the one the, the kind of shaking we really want. Das Schütteln, was wir wirklich wollen is when we really see there's nobody. Das ist, wenn wir wirklich sehen, dass es da niemanden gibt. And you can't cheat that. Und das kann man nicht so tun, als ob. Because when you think you are somebody, wenn du denkst, dass du jemand bist, then you're pulling, you know, many loads behind. Dann ziehst du ganz viele Schwere hinter dir her. And as soon as you see it's not true, Und in dem then it's like all these loads fall away. Und im Augenblick, wo du siehst, dass das nicht wahr ist, dann fallen diese ganzen schweren Gewichte weg. And then an enormous energy goes through the physical body. Und dann geht eine äh, enorme Energie durch den Körper. And then um, it can often be that there's so much energy in the system that you can't move your arms anymore, your legs don't work. Und dann kann es sein, dass es so viel Energie im System gibt, dass äh, man nicht mehr den Arm heben kann, die Beine nicht mehr funktionieren. And um, you know, then you you're lying on the floor, kind of giggling like crazy. Und dann liegst du auf dem Boden und lachst wie verrückt. And maybe shaking. Schüttelst dich auch. And um, of course, that's also happening here and has been happening regularly over the last uh, years. Und das geschieht hier natürlich auch und ist in den jetzt, letzten Jahren auch hier regelmäßig geschehen. And then we don't quite know, is that a glimpse or is that really it? Und dann weiß man nicht, ist das jetzt ein Einblick oder ist es das wirklich? So for me the glimpse is is an authentic moment of seeing or you can say understanding. Ein Einblick ist für mich ein authentischer Augenblick, wo man etwas sieht. And of course then, you know, there's this enormous release of energy. Oder etwas versteht und dann gibt es natürlich diese unglaubliche Freisetzung der Energie. And then you, you know, you really go through some kind of transformation. Und dann gehst du durch einen Transformationsprozess. Because suddenly you know the only thing that you don't know, you suddenly know. Und dann weißt du plötzlich das einzige Ding, was du vorher nicht wusstest. Or you know something that you never knew before. Oder du weißt etwas, was du vorher nicht wusstest. And it doesn't really matter so much the first time if it just lasts a few seconds or a few years. Und beim ersten Mal ist es nicht so wichtig, ob das nur ein paar Sekunden andauert oder ein paar Jahre. So a glimpse is very, very beautiful. Ein Einblick ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Actually, it's the second best thing that you can ever experience. So it's the silver medal at the spiritual Olympics. Es ist das zweitbeste, was man erleben kann. Das ist wie die Silbermedaille bei der spirituellen Olympiade. Yeah. But if this glimpse is not a glimpse, but it keeps everything keeps open. Aber wenn der Einblick nicht nur ein Einblick ist und alles offen bleibt, then you get the gold medal. Dann bekommst du die Goldmedaille. And that can also involve a lot of shaking around. Und das, da kann es auch sein, dass das viel Schütteln, ähm, ja, dass es viel Schütteln gibt. And so actually it's very beautiful at the moment in our community because there's a lot of shaking going on. Im Augenblick ist das sehr schön, weil da jede Menge Schütteln vor sich geht in And unserer Gemeinschaft. That, that's very beautiful for me as a, as a teacher was für mich als Lehrer sehr schön ist, is to see that it doesn't really depend on John David. ist zu sehen, dass es gar nicht von John David abhängt. You see, it just happens by itself. Es geschieht einfach ganz von alleine. And yes, probably it's supported by the beautiful energy field we've all created here. Ja, es ist natürlich, wie das unterstützt von dem wunderbaren Energiefeld, was wir hier kreiert haben. You see, because I spent uh, many years with Papa and his uh, in his spiritual meetings. Ich habe viele Jahre mit Papaji verbracht in seinen spirituellen Treffen. And there were some days when, you know, one person would go into this glimpse. Und dann gab es zum Beispiel einen Tag, wo einer diesen Einblick hatte. They'd start laughing or shaking. Und der lachte und schüttelte sich. And this would be a bit like a, what's called a drug high, uh, no, contact high when you go on drugs. Und dann gab es sowas wie, äh, was man Kontaktei nennen kann, wenn man Drogen nimmt. And so, you know, one person would start shaking and then somebody else would start shaking and also somebody einer, else would start shaking. Einer begann sich zu schütteln oder ein schüttelte es und dann schüttelte sich der nächste und dann schüttelte sich der nächste. I was watching two people tonight and they're both shaking kind of in unison together. Ich habe heute Abend beobachten, dass zwei Leute gleichzeitig sich geschüttelt haben. So they have a, a kind of deep connection and when one shakes the other feels it and then they start shaking. Also zwei, die eine tiefe Verbindung haben, der eine schüttelt sich und der andere fühlt das und dann fängt er sich auch an zu schütteln. Yeah. So anyway, so I guess those are the three kinds of shaking. Yeah? There's the, the glimpse kind, the self-realization kind, and the um, let's get that block out kind of shaking. Also es gibt diese drei unterschiedlichen Arten des Schüttelns. Das eine ist ein Einblick, das andere ist die Selbstrealisation und das andere ist, äh, wenn sich so eine Blockade löst. Uh, und ich glaube, du solltest äh, dich nicht mehr um Blockaden kümmern. du bist jetzt bereit für die große Explosion. Which may not be an explosion. Und oh, vielleicht ist das gar keine Explosion. Also wir haben ja einige, die hier so eine ganz stille Explosion hm. machen.